Всем привет! В этом видеоуроке я вам покажу, как взламывать на достижения CSGO. Ну, здесь вы увидите, какие именно. CSGO, CS1.6, там достижений нету. CSGO, CS Source, Team Forest. Ну вот, вы эти игры видите. Конечно, не знаю, не все. Вот, вы видите, у меня все достижения открыты. Убираю, я, например, галочку достижений нету. Смотрим. Мой аккаунт. Сейчас достижения есть. Все, сейчас я уберу как-нибудь. Как И стора. Окей. Смотрим мой аккаунт. Вы видите, достижений нету. Теперь я нажимаю выделить все. сторы. Все, видите, достижения пошли. все достижения они будут вас властите выполнены, вы видите. За это ничего не будет, ни бана, ничего. Так, потом, что еще можно, что у меня есть? Да, это что есть. Deadpick. У меня вот эта игра есть, у меня достижения там не выполнены. Я это все выделю, выделю. Story, поехала. Все, достижения на эту игру пошли. У меня есть эта игра. Видите. Потом, что у меня еще есть? Вот эта игра была. Так, выделяем тоже все история есть. Вот. Все достижения на эту игру откроются. Потом, Тхема есть вот эта игрушка. Выделяем история. И здесь все достижения во всей игре, вот видите, идут и идут. Потом есть вот эта игрушка. Выделяем, Поехал. 44 достижения. Вот, сейчас и эти пойдут всем. ресурс. Ну, я уже все открыл. Вы уже видели, как армы третьей нету, нажали. Что у меня еще есть? Team Forest. Здесь все тоже открыты. Вот. Доты там тоже даже движений нету. Так просто я вижу добавили. Может раньше были. Я вот не знаю. Ну, в принципе, вроде бы все. Что у меня там еще есть? Сейчас посмотрим. принципе, вот какие мы игры, вот достижение 15-15. В принципе, в CSGO у вас там будет золото. Вы сами знаете, что если вы играли. Тут тоже все, вот видите, Red, здесь тоже все открыто. Ну вот, мы видим, программа рабочая. Ссылку я выложу под видео. Всем спасибо за просмотр.